भाइयों बहनों इस चुनाव ने 21वीं सदी के एक मजबूत नींव हमारे सामाजिक सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के लिए निर्मित की है और मैं चाहूंगा कि जो देश का उज्जवल भविष्य चाहते हैं सरकार कौन बने किसकी बने कौन आए कौन जाए वो तो जनता करता ही करती रहेगी लेकिन भारत के उज्जवल भविष्य के लिए देश की एकता और अखंडितता के लिए अब भारत ने भारत की जनता ने इस चुनाव में एक नया नैरेटिव देश के सामने रख दिया है सारे समाज शास्त्रियों को अपनी पुरानी सोच पर पुनर्विचार करने के लिए देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने मजबूर कर दिया है और वो क्या है अब इस देश में सिर्फ दो जाति बचेगी दो जाति ही रहने वाली है और देश इन दो जाति पर ही केंद्रित होने वाला है ये जाति के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों को ये बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाव में हुआ है और दो जाति है कौन सी अब 21वीं सदी में भारत में एक जाति है गरीब भारत की एक जाति है गरीब और दूसरी जाति है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देने वालों की एक वो है जो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं दूसरे वो है जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं ये दो ही जाति है और इसलिए हमें इक्कीसवीं सदी में इन दोनों को सशक्त करना है जो गरीबी से बाहर जिसको लाना है उसको भी सशक्त करना है और गरीबी से बाहर लाने में जो बढ़ चढ़ करके मदद कर रहा है उसको भी ताकतवर बनाना है ये दो शक्तियां इस देश पर गरीबी के कलंक को मिटा सकती इस सपने को लेकर के हमें चलना है दोस्तों ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी कालखंड में ये 2019 से 2024 ये पांच साल का कार्यकाल और इतना प्रचंड जनमत प्रचंड मैंडेट बहुत बड़ी घटना है जी विश्व को अचंबित करने वाली घटना है पल भर याद कीजिए यही समय है जब महात्मा गांधी के 150 वर्ष देश मनाएगा यही समय है जब 2022 में भारत की आजादी के 75 साल मनाएगा गांधी 150 और भारत 75 ये हमारे लिए इन पांच साल को 1942 से 1947 के साथ हम प्रतिपल जोड़ करके देखें 1942 से 1947 देश का हर व्यक्ति जो भी करता था आजादी के लिए करता था स्कूल छोड़ देता था आजादी के लिए जेल जाता था आजादी के लिए खादी पहनता था आजादी के लिए झाड़ू लगाता था आजादी के लिए बच्चों की पढ़ाई करवाता था आजादी के लिए स्वदेशी का पालन करता था आजादी के लिए बयालीस से सड़तालीस तक सैतालीस तक एक जन आंदोलन ने देश को आजादी पाने में बहुत बड़ी मदद की थी ये 1924 2019 से 2024 ये कालखंड देश की आजादी के सिपाहियों का स्मरण करने का और देशवासी भी तय करें कि इन पांच साल का हम 130 करोड़ लोग उस समय